燃えて人となる朝丸の山に今朝も 花咲く峠に立てば関東平野の波の中を銀の帯く音で川よ続く名所数々あるが関東まだ以上長き在と音に の代まで話を務め、はい、人に謝礼した死なるが万事息子がすなわち主人教養花よと育てるうちに 六六以明けて十六春とよはちょいと博打を張り始めたら今日も明日も明日も今日も日にち前 音に聞こえた島村勇彼と争うそのカジまりはかすり場につき三度も四度も恥をかいたが には走れさればこれか いすぐって栄の町で老僧構う忍びの人数それと知らずにさ親方はお人連れにてなじみの茶屋 ざわずさても今夜は安定